せかホームック前に踊り込んでまいりましたのが東京新聞記念の皆様です高円寺阿波踊り勉強会所属東京新聞記念が本場徳島の新聞記念の東京支部として2009年の秋に高円寺で結成されました男踊りは伝統の論気町阿波踊りの流れを組み男らしく豪快で陽気に踊ります に書かれた Thank you. した東京新日本記念の皆様でしたどうもありがとう